қазағым қазіргі жағдайға келіп отырғанда осыдан қалай шығудың жолы білмей отыр демократия дейді азаматтық қоғам дейді митингі дейді ешкімнің басы қосылатын түрі жоқ митинг үшін ары кеткенде бір 15 адам тіпті 100 адам деген одан да артық ешқашан шықпайды кейінгі кезде бас қосылмай отыр оны басты қосатын бір нәрсе бар ол ұлттық идеология ұлттық идея ұлттық идеология мен ұлттық идея бірақ ол тек қазақ тілінде ғана келу керек қазақ тілінде ғана айтылу керек барлық азаматтар осы іске кіріскенде барлық ұрандарын барлық қоятын мәселелерін талап тілектерін көтеретін мәселелерін алдыға ұмтылыстарын түгелін қазақ тілінде жасауға тиіс сондықтан да қазақ тілі қазір жағдайда мына билік соны қазақтың тілін мемлекеттік тіл қылып алмай отыр қағаз жүзінде ғана мемлекеттік тіл ал былай қазақ тілі мемлекеттік тіл емес қазір біз ресейдің бір әлгі облыс сияқты болып отырмыз аймақ сияқты сондықтан да қазір бүкіл халықтың талап тілегі көшеге шығып ұлттық талап тілек қою керек қазақ ұлттық мемлекетін құру керек қазақ тілі барлық салада қолданылу керек деп ол мемлекетте де финансыда да қаржылық жағдайда экономикада да өндірісте де білім саласында ішкі саясатта сыртқы саясатта түгел тек қана қазақ тілі болу керек қазақ тілінен басқа тілдегі мектептердің оқу орындарын түгел жабылу керек телеканалдар радиоканалдар баспа ә, сөз газет журналдар тек қазақ тілінде шығу керек бірінші сыныптан алтыншы сыныпқа дейін тек қазақ тілінде оқытылу керек колледж училище жоғарғы оқу орындары тек қазақ тілінде болу керек керек мамандықтарда тек керек болса ағылшын франк неміс испан қытай араб түрік тілдерінде оқытуға болады оның өзінде де кейінгі талап тілек бойынша керекті жағдайда ғана сыртқы істер министрлігінің керегі болғанда өндіріске қаржы саласына керекті болса сондай мәселелерде ғана ал менің айтқаным жаңа бірден бірінші сыныптан алтыншы сыныпқа дейін тек қазақ тілінде оқытылуға тиіс қазақ тілін білмейтін азаматтарды емтихан тапсырып азаматтықтан шығару керек мемлекеттің ат, оны, ол үшін мемлекеттің атын өзгерту керек қазақстан республикасы емес қазақ республикасы деп яғни мемлекеттің аты өзгергеннен ол азаматтықты жаңадан алуға тура келеді яғни мемлекеттің аты өзгерген соң ол мемлекетті басқаға типтеледі міне сол кезде бізге керекті емес элементтерден құтылуға болады қазақтың мәдениетін тілін керек қылмайтын адамдарды азаматтықтан шығарып жіберу керек ол еңбек етсе еңбек етіп жүре берсін бірақ ешқашан қазақ мемлекетінің саясатына сайлауына қатыса алмайды және мемлекеттің тен жасалатын ә, әлеуметтік көмектерден жәрдемдерден ешқандай ешнәрсе ала алмайды міне осылай болу керек сонда қазақ мемлекеті бір тіл болады бір тіл болған соң бірауыздылық болады бірауыздылық болған соң пассионарлық рух көтеріледі Пассионарлық құрық көтерілгеннен кейін біз ешбір елге өзіміздің есемізді жібермейміз ешбір ұлтқа мына жаһандану заманында біз өзіміздің орнымызды ойып тұрып ала аламыз міне осы айтарым яғни қазақ ұлтының болашақтағы бет бейнесі ең бірінші ана тілімен қазақ тілімен анықталады осыдан барып ұлтшылдық шығады осыдан барып отансүйгіштік шығады патриотизм осыдан барып мемлекеттің даму шығады өйткені өзінің отанын сүйетін азаматтар пайда болса ол сол өзінің отаны үшін еңбек етеді отан үшін егін орады отан үшін машина жасайды отан үшін станоктарда жұмыс істейді отан үшін жолдар салады отан үшін өзінің елінің Э, ар намыс үшін футболдан чемпион болады әлемдік чемпиондыққа ұмтылады күрестен болсын әлемдік мәдениет саласында болсын ғылым саласында болсын техника саласында болсын және әрбір азамат өзінің ғылымға техникаға үлесін қосып ертең нағыз бренд мынау тойота боинг айырбас самсунг сияқты Э, осырғы заманғы технологиялық өндірістің брендтерін қазақ жерінде шығара алады олардан тіпті асып кететін өздерінің аты бар яғни мысалы көркем айналайын алатау алтай атырау сарыарқа деген сияқты автомобильдер ұшақтар тікұшақтар локомотивтер көмір қазатын мәшіндер, сағаттар гаджеттер компьютерлер шығарылады міне сонда қазақтың ұлттық рухы пассионарлық рухы көтеріледі сонда біз нағыз мықты мәңгілік ұлт мәңгілік ел боламыз әйтпесе анау әлгі назарбаевтың қартып жүргені оны ар жағында ешқандай дәлелсіз ешқандай идеологиялық ұстаным жоқ яғни идеологиялық ұстаным болмаған соң ол назарбаевтың айтқаны ешқашан да болмайды ал идеологиялық ұстаным бар қазақ ұлтының идеологиясына қазақ тіліне қазақтың рухына қазақтың тарихына қазақтың мәдениетіне негізделген мемлекеттік тұғырнама болса біз нағыз мәңгілік ел мәңгілік ұлт боламыз осыған жетейік ағай.